よしゆきです。池袋駅で買ってきました。年輪やバームクーヘン。 マンゴーオレンジ風味のマウントバーム。年輪やバームクーヘン、マンゴーオレンジ風味のマウントバームを買ってきました。おお、なかなか洒落たオレンジの箱ですよ。 かり目と書いてありますね。結構、しっかりした食感なんですかね。それでは、いただいちゃいます。 Thank you. 箱を開け、袋を開け、バームクーヘンが姿を現しました。おー。この山と谷がいい感じですね。このデコボコ道ですよ。おー。それでは。 いただいちゃいます。しかし、こう見てるとですね、なんかね、野生の血が騒いできますね。これはもう、野生の血が騒いで、ワイルドな気分になってくるぜ。いただいちゃいます。 そうですね。まず、この、優しい甘さが広がりますね。うん、あとは、あの、あとは、うん、うん あとあの、優しい甘さと、あとね、卵の風味が結構ね、いい感じに出てますね。あとはこの、オレンジの風味ですか。味わいですよ。うん。で、なんかね、もうちょっとね、 ガツっていう味わいかなと思ったら違うんですよ。結構ね、なんだろう。オレンジとマンゴーの味はこう来るんだけど、なんかね、素朴な味わいですよ、これは。うん。でもなんかね、いやでもなんだろう、これ。うん。飽きが来ない美味しさっていうのかな。うん。 いやいいですよでもこれ、うん、うん、あうんこの優しい甘さと卵の香りまあ卵のちょっと味わいかそしてこのほのかにこう全体にこう 広がってくるオレンジの香りですよ。いやー。で、それがね、こうね、うまくね、まとまっててね、うん。で、ちょっと噛んでるとね、食感がね、少しだけ残りつつ、で、徐々にね、口の中でね、消えていくんですよ、噛んでると。 いやー、これはね、いや、でもね、ちょっとびっくりですね。思ったよりもね、結構ね、素朴な味わいでね、うん。結構いろんな人に好まれるかもしれないな、やっぱりな。うん。結構、いいですね。うん。 以上、年輪やバームクーヘン、マンゴーオレンジ風味のマウントバームでした。